malwa amasanyu gabuza empalana banyumirwa ngoli walyonta wabaseka nokuseka musawa zokuzawa sijako vako vako vako vako Uh, ah, natera natera uh, ah, nga tugende dala maaso uh, mwana mulenzi principal wa bobby wine robert kyagulanyi centam uh, eh, yagenze maaso nalaga okusiima kwe eri bayimbi baffe bano abato omuli mwana mulenzi alin skin alin skin ayina stories badde zimubragingirako kimabege nga omuli nokuba bawunsa story nyingi nyonyonyini ddala ezazze eh, yatrendingiramuko bagenda maaso ne babawa ne beef neyichulyawo byonna muzze mubiraba ah, bagenze maaso ne bakuba oluyimba lwebayita evako eh, nga luno balukubye ne mwana mulenzi yanga mulo era yanga yanga mulo ono tumujjukireko ko yali yegasekoko Ah, mu kibiina kya dr jose camilion eh, bwatyo naaba nga ateete yagenda maaso okuwangaliramu abadde yazikira eh, abadde yazikira mu ngeri oba mu ngeri mu njogera ennyangu yali yakona eh, oba yali yagwamu naye omuntu era nga omanya obulamu obaayo n'obuyiya ate era ndowooza omuntu okola music ngaomukola nga passion olwasosi business ebiseera ebisinga kikwanguira so bakubye oluyimba ne bayita vaco e, vaco oluyimba lwamaanyi era ogenda oluwulizeemukko mubanga olifaani waabwe bobi wayini yavuddeyo nakomentinga ku luyimba luno nga alagira ddala nti luyimba lwabakoledde era nga luyina engeri gye lwamujjukizaamu vasioni ya bobi wayini gye yakubeeramu zira ennyimba enkadde ng'akyayina amarasita ze yayimbanga era yagenze mu maaso n'ag'okusiima kw eri abavubuka bano yakomentinze ku posti zaabwe era ku luyimba luno n'agamba nti evako muvako e, eh, waati omwana mulenzi yange mulo n'amuddamu nti teri kutujjaku vako boyi wange e, so bagezaeko kubanga bapikinga app era nga bumanyi nti industry eno webekwadde omukiso yina ogukozesa right now alien skin ye muntu alinga ali ku, ku upcoming trend eyabavubuka okusinziira e, nate era bamuwako ne award muzina awards okuba nti artist yasooka oku breaking through mu mwaka <clears throat> guno gwennyini nyini so uh, alin skin ali blessed okusinziira ku music gwakuba e, ali awo alina ebibye tetegeerekeka naye nga akulaga nti akuba ekigoma kye era bwoba otunuliddemu nnyo ye muntu ate oluyimba almost buli luvannyuma lwa nnaku ssatu oba nnya abako oluyimba lwata olwa audio ku channel ine lubanga lugenda ku ennyimba zibeera awo ekigoma tekitegeereka ebigambo byabiva mabega abidda mu maaso naye nga bannayuganda ngeraawo bamanyi nti bo byabakwadde omukisa baabagukuwadde so uh, ah, saidi zaawo nateera webitu ebiri bobi wine yagenze maaso naappreciating omulimu gwa lien skin neyangamu lulimba lwe baakoze e, eh, naaba nga ate era abainspiring bazzaamu amaanyi olright ate era ye producer aroni abasinga mu muwulira emabega wa sound track za music omuli ron nga wetyo bwebetambula eh, neyakola ku music eh, oluyimba lwa semyakozo lwa edi kenzo era nakola oluyimba lwa shiba lwe bayita enyanda nakola n'oluyimba lwe bayita kiri mu mateeka olwa dr jose camilion teyakoma okwo producer roni nakola nkuloga e, yaze maaso era agenze maaso n'okuba nga akolera ennyimba nyingi mwana mulenzi bebecol ngaera nga abadde producer ye mulungi so roni ono nga amanya ge amatuufu ye calvin ronald matovu e, yagenze maaso n'asalawo n'agamba aa kambakire nate era omuzindaalo mbe nga ate nange mbakuba enguliko oba endongo producer ono alina ennyimba ze empya oba eziwerera ddala ennyimba nga ttaano omuli oluyimba lwe bayita mundeke mulimu my baby mulimu infinity n'oluyimba lwe bayita high nga oluyimba lwa infinity oluyimba oluli recently nnyonyonyo lyakasembayo kubanga nateera ata so kumala okuluwulirizaamu nateera tube nga tugenda mu maaso oh, Yeah, yeah. kukwagala biri ebisiirira omukwano jakuwaguligwe balagira situnulira mulala kuba gwansingira erinnya lyonze jakulyetimba banzoleke bino bitereke akayimba keeko nga wekawulidde mwana muwala aba mwana mulenzi oba sebo banya batuuliriza e, kayimba gwokaweeyinga otya golooza kanaayitawo kanakikuba e, eh, okusinziira nga gweolaba ate era nga wekawuliddemu ah, tutegeerako bulungi mwana mulenzi ono famire ye yeetoloddwa nnyo nnyo mu kuyimba era nga alinayo muganda we ngaono muyimbi wa gospo ate era ow'amaanyi e, eh, omuvubuka ono era endowooza musiki ali musaayi okusinzira ku ngeri ekintu gyali bakivugamu nokitambuzaamu kuba okubanga oproducinga music kitegeeza oyoerinako relation ku music katusuubire ngaabo abadde akuba production wa music omulungi ate nemukwata akazirala okuyimba music anasobola okukikuba n'ayitawo abayimbi bangi ababadde baproduce emabega ne bavayo basalewo kubanga ate era bakola music nga buno omwalimu mwana mulenzi dadi andre e, eh, ojambo yagenda mu maaso nakola brandi ye eya music era abantu bamwewokaminga ne bamwagala uh, mulimu ne mwana mulenzi zuli tams e, naye yavayo naaba nga ate akola music e, ajjukira bonabona babadde nga baproducer mabega naye basawo ne bagamba katukwate emizi naffe tube nga tuyimba olwo oh, kyesitamanyi nti omuyimbi oba producer w'oluyimba wasalawo okukola oluyimba talaga ta, ta, yamu oba okunafuwa mu producing enyimba z'abalala ate bwatuuka ku lwena alukola bulungi ekyo nkibalekedde naye nga yembeera eri mu industry ya music right now okutwaliza awamu ate era